先鞠躬，我觉得。坐坐坐，再鞠躬啊。然后是这样，因为其实这个片子我也是看了第二回，然后这是第一次在影院看。我觉得在影院看这一次比之前在呃，之前是用那种投影仪看的那种，就是效果，因为真的是好很多。包括音乐，从音声音从各个方面，我觉得触动还蛮大的。尤其第一场他们下来第一次亮相那。 搞了一个特别燃的场面，不知道大家有没有印象？然后我我真的还蛮蛮嗨蛮热血的一个东西，然后也很高兴请到导演刘科来跟大家一起聊聊这部马上在八月三号上的《风雨咒》，然后我们也开始进入正题吧，因为这个片子我觉得非常明显一点就是国产动漫，然后同时我们刚才也看到这个片子里有非常多的。 非常非常非常中国的非常传统的元素，包括之前的其实《画江湖》啊、《侠岚》那些呃动画片，其实都有很多这样的元素。不知道导演在在做这部动画的时候，然后对于这些中国传统元素，大概是一个什么样的设定，什么样的定义来设计这些东西的呢？嗯，呃，这个片子其实努力的，我们其实就是想努。 中心为核心的这种东方审美，尽量给它做的纯粹一点儿，只能说尽量做的纯粹一点儿。这是呃一方面，还有一个就是所谓这个纯粹，它可能不单单指画面，还有一些其他的东西，比如说像这个东方的情感、中国式的情感、人与人之间的表达，尽量避免，就是因为大家看好莱坞的片子看的比较多，可能也。 看着看着也就习惯了，其实他们的文化跟咱们不一样的。你看很多大片儿，呃，里面都是特别危机的时候，这个男主人公、女主人公什么都不顾，必须先打个奔儿，然后再 <laughs> 再怎么样。其实这种这种东西，这种文化不是咱们中国人的文化，中国人不会这么干的。你你再比如说，就是正常的情况下，你就包括我记得好多年以前。 迪士尼做了一个中国的片子，叫《花木兰》，我不知道大家看过没有。你在那里面，你会发现《花木兰》大功告成之后回到皇城，皇帝走下台阶，怎么接见他？皇帝不会下台阶的，这是其一；其二是皇帝跟他拥抱了，这这这是不可能的。就是说，这种东西，好莱坞做出来，按照他们的文化理解做出咱们的东西，但是咱们不够强大，那咱们也要试着把咱们的东西做的纯纯粹一点。 比如说，在在这里面，从画面上，从从造型上，我我不多说，就举几个例子，比如说像这个罗刹，这个罗刹其实大家能能，呃，能感觉到，其实它并不是一个西方的兽，它是一个真实存在的兽，但是大家一看，它就是偏东方的感觉，一看就是中国的兽，它绝绝对不是西方的兽。那么其实我在以往看很多这种国产电影里面也会做一些怪兽什么，但是它。 就是，要么就做的它不是很生物化，要么就做的它没有这种东方的感觉。所以这次我们想尽竭尽最大的努力，想把它做的纯粹一点，啊，尽力做的纯粹一点。这是从画面上，包括这个里面的建筑啊，我们严格按照这个中国建筑的斗拱结构、榫卯这种去做的模型材质，材质尽量给它做旧，别让它显得那么假。对，这个都是在这个。 画面上呈现出的一些一些这个努力吧，再比如说像那个村里面，它整个那个那个那个面具啊，还包括服饰，都是呃参考我们四千多年以前中国这个巫溪文化发源地，就是四川的那个三星堆的那个那个东西。其实，在在这里，我们尽量把我们本土的东西都给它应用上，这是一个。 刚才我提到关于情感的问题，那欧美的情感是，但是中国的情感是什么呀？你看郎平跟她母亲之间的这个这个，他们之间的关系，其实你会感到，其实在表面上讲，它并不是那么那么直接的表达，它是很迂回的表达，这也是中国人的性格。中国人的性格本身做事情就是迂回，对吧？你你看很多东西就是直直接身体接触的东西，就这个体育运动，这中中国人都不行。 对，间接的有网的，只要中间有网的，这体育中就都可以。那中国人打拳的内家拳，出出拳的时候包括太极，他他都是，他他他他都他都是有这种蜿蜒在里面，有曲线在。里面。欧美不是拳击，两点之间最近的距离对吧？拳击是直的，对吧？你包括还有比如说像这个原来还没有微信的时候，全世界都习惯于用用电话直接打，只有中国人愿意发微信。 呃，愿意发短信，对吧？其实这这个都都是性格性格方面的体现。那么在这里面也也一样，其实中国人不会说，比如说像郎平跟他母亲，你要在这片子里是直接说郎平跟他母亲，哎，妈妈我爱你，儿子我也爱你，两两两两两人就这么交互，这这就不对了，这就不纯粹了，就不是中国人的情感了。中国人的情感其实它应该更深邃、更深沉。我平时我不说爱，我用不说。 但当你需要我的时候，我一定会挺身而出，甚至我我会为你付出生命。对，包括苏西跟郎明他俩的情感也一样。其实包括很多这这种，这这这这种朦胧，特别是他俩这种朦胧的这种情感，你说的是朦胧的爱情啊，还是什么？他也不是很直接表达，只知道生命的最后一刻，他会说出：“我的世界里除了邪恶，就只有你。” 其实你表达爱情怎么表达？我觉得，前边可能每个人的境遇不同，每个人的经历不同，他不会说，我这世界里全都是邪恶。对，在我我我们我们这么这么好的社会主义国家里，不可能是邪恶。那么在普通人眼里，甭管你满脑里装的是什么，是光明还是邪恶，但是你能对对方说出一句“我的世界里只剩只有你”，这才叫爱情，而不是说需要。 在这种饕餮出来的时候，两个人必须得打个啵儿或者怎么样，这个这是不对的。 <laughs> 然后导演也是，我发现在里面藏了很多自己的野心和抱负在里面。就刚刚解释的话，觉得也挺有意思的。然后团队方面，然后我我我刚才其实说到刚才你一说到那个春儿，然后大家就笑的不行。我也知道那个其实是片子里非常有趣的一个梗。然后我很好奇，就你在设计这些呃。 对，因为这个片子，我发现有很多笑料和笑点的地方，设计很多，包括角色，男主的设计也是一个不是那么真正的英雄的，就有点反应，就有点搞笑，然后有点刚开始有点点自私或怎么样，然后他一点点成长。我觉得在设计这些笑点的时候，或者是或者是过程中有没有比较有趣的事情可以跟大家分享一下？就包括什么？ 可以分享一下一些，呃，当时的想法吧。就是，呃，王富贵儿这个问题，我觉得有这么两点原因吧。其实最主要的原因就是，刚开始设计这些所有东西，我刚才只提到两个词，就是尽我我们尽我们所能啊，不敢说做的很纯粹，但是尽量让它纯粹一点。你们就想想，我就是在那个村儿的时候，我们用的是四千多年以前的文化。其实我我是极力的想把它做成那种有点儿。 是隔绝的那种室外的那种感觉，所以那他们必将是民风淳朴，他们的文明必将是跟香港比起来是相对来说有点落后的。那么在那种时代，就别说四千多年以前，就是基本上咱们历史上可以考察的，就是其实名字对于每个人并不重要，就是大家可能就真的就。 只不过就就是能区别开，我我呼唤你的名字的时候，他的口音，他他的声调可能可可能不太一样。我记得我原来看过一个法国片儿，我忘了叫什么名儿，很多年以前，他就是写一个原始部落，里边所有的人都叫一个名字，对，所以，冲着这一点，就是你要想把它做的纯，粹，你想让它的民风足够纯。 那名字其实并不重要，就包括咱们现在所熟知的春秋战国，你说那名字也也也不重要。但是名字其实起的都都比较生僻，而且比较奇怪。那么这是一点，第二点，那如果名字不重要，那就用一个就好。那用一个用什么名字？就这个王富贵儿，就就这个名字，我觉着它可能更朴实一点吧。就是我不知道我周围的亲戚有没有叫王富贵儿的，但是我要翻腾翻腾。 我翻到我的亲戚的亲戚，我说最多翻腾三个跟头，就肯定在这人群当中会找到有一个叫马福尔的。我相信在在座的各位，你翻腾翻腾自己的亲戚也能翻腾出来。所以我觉得这一点就就挺有意思的。还有还有一个就是这里面的笑点，我们在做的时候也也是很忐忑的。我不是我不知道大家是不是会笑出来。所以我们在写剧本的时候呢，也是。 这个笑点今天大家提出来了， <laughs> 先放在那儿，然后明天再再看看看看我们自己还会不会有这种笑的感觉，然后再放在那儿，再放至少要三遍以上。如果三遍每次看到当时都感觉你看有这种笑笑料存在，就是我们自己都感觉是有笑料存在的，我。 呃，里面还有一个特别有趣，的就是他们做那个祭祀的时候，然后唱那个歌，估计大家应该还听起来都会蛮熟吧，就这个音乐。然后我发发现，其实其中其实这个片子里有蛮多，呃，大家会觉得很眼熟和很很像，类似像致敬的地方。然后我不知道大家有没有发现，我也希望导演能稍微跟大家聊聊这个，就关于里面提到致敬和隐隐隐身。呃，这可能也是我的一个业余爱好。 我我做好多片子都都行，因为我做这片之前，我导那个《画江湖》系列，我相信在座各位可能有有些人看过，就是《画江湖之不良人》啊，还有《画江湖之灵主》啊，在那里边，我就这就可能是一个业余爱好。我在导片，我就喜欢放点致敬的东西，因为，我确实我作为一个导演。 前辈的片子很多，值得我崇敬的片子，对，所以我我想在我的作品里面把他们也体现出来。特别是咱们这个动画发展的现在，目前发展的属于初级阶段吧，我觉着多致敬、多学习，这个不丢人，这个不丢人。然后在这里面，其实致敬挺多的，我觉得大家可能不一定全都能看得出来。 的那个 <silence> 罚他俩，那个是他的整个曲风是《狮子王》，《狮子王》的那个曲风，《狮子王》刚开篇的时候，一个太阳升起，画面也也也是一个致敬的一个态度。然后还有，嗯，非常多，其实包括掐指一算，我手指抽筋儿，这个是对蔡志忠先生的《庄子说》的一个。 然后还有苏西在拽大大山炮，来回拽，这个是这个是复联一的绿绿巨人的致敬，对。然后还有还有这里面就是大鱼和大圣都被爆局了，爆完局之后，我的男主人公被爆了一个最狠的局，就是三个连着爆局，也也是。 对，对，对他们也不会有意见是吧？嗯，我想不会吧，但是我没征求他们的意见。然后，不过，呃，说说到大优大圣，包括你这部片子也是，我觉得这几年，呃，大家国产动画有个特别明显的特点，就这几年国产动画真的越来越多，而且真的有很多已经开始上院线，包括今年有很多部，包括这一部也是。我觉得不知道导演。你 我个人观点跟你不太一样，我不觉得他崛起了，我是觉着他曾经崛起过，而且也是一波一波的，咱咱咱们现在正好处在一个地步，就是咱们远了不说了，六十年代。 院线、资本，呃，影影业对动画有了一个新的认识，觉得中国的动画是可以创造价值的。话说来了，我我本身也是电影学院的老师，那么在电影学院的学院派里面，大家可能觉得这个动画不一定非得要创造价值，但是大家别忘了，动画叫什么叫产业？谁说的动画叫动画产业，对吧？或者叫动漫产业？ 你们听过油画产业吗？听过国画产业吗？没有吧？那为什么动画叫产业？所以它必。